दर्द पहले से है ज्यादा खुद से फिर ये किया वादा खामोश नजरे रहे बेजुबा अब न पहली सी बातें हैं बोलो तो लब थर थराते हैं राज ये दिल का